Bienvenidos a la última entrega del tutorial de Game of Thrones. He de decir que no he comprobado las animaciones, así que no sé cómo saldrá. Lo lógico sería hacer un render a muy baja resolución y comprobarlo. He hecho algunos cambios, aquí los tenéis. Como veis los materiales son muy básicos, no he añadido muchos detalles a los objetos, ni el efecto shake a la cámara, ni he sido preciso en las animaciones, si no, hubiera sido mucho más largo y yo creo que ya vale, ¿no? Bueno, vamos a deshabilitar de Viewport Ornaments y lo metemos en la colección Ornaments Origin. Así no nos molestará. Voy a bajar la resolución para agilizar el render y voy a cambiar End a 260 fotogramas. Pulsamos la carpeta de salida y le damos como nombre de archivo Render EV1. Queremos un formato que guarde el canal alfa, uno de los más comunes es PNG, Vamos a usar OpenXR Multilayer y seleccionamos RGBA, si no lo está ya. Como motor utilizaremos Cycles y también el efecto Bloom de Eevee. Pero primero nos aseguramos de guardar el proyecto. Ahora sí, cambiamos a Eevee, activamos Bloom, activamos Motion Blur y en Film seleccionamos Transparent. Ahora vamos a Layers, desactivamos todo y activamos Bloom. Deshabilitamos la colección World y vamos a guardar el proyecto añadiéndole al nombre IB1. Activamos Viewport Shading y ahí tenemos nuestro Bloom y el logo. Queremos el efecto, pero no queremos el logo. Primero vamos a ajustar el efecto a nuestro gusto Y ahora seleccionamos SunGen, lo duplicamos en la misma posición y hacemos único el modificador de la copia. Desactivamos Sunbase, seleccionamos SunOrange de nuevo y desactivamos todo menos Sunbase, por lo que ahora tenemos lo mismo, pero dividido en dos objetos distintos. Movemos la copia a una nueva colección, la llamamos Sunmate, vamos a Filters, activamos Holdout e Indirect Only y volvemos a activarlo en Sunmate. De esa manera hace transparente todos los objetos, pero siguen afectando a nuestro efecto Bloom. Guardamos el proyecto, activamos Solid View y hacemos el render. Una vez haya acabado, hacemos activa cámara.000 y la vinculamos a la línea de tiempo como vimos en la quinta parte del tutorial. Vamos a cambiar la duración a 90 frames y cambiamos el nombre de archivo a IBI2. Si seleccionamos 16 bits en color death, ganaremos algo de calidad. Y hacemos otro render. Cuando haya terminado, abrimos el otro proyecto e ignoráis lo siguiente porque yo no guardé el proyecto, de ahí que antes no lo hayáis visto. Cambiamos el nombre de archivo a RenderCycles1 y voy a actualizar los valores. activamos Holdout e Indirect Only en Filters, pero esta vez lo hacemos en la colección World. Si subimos un poco Noise Threshold, el render será un poco más rápido. Y hacemos otro render. Cuando acabe volvemos a hacer el paso anterior, hacemos activa Camera.000, la vinculamos, cambiamos el nombre a Render Cycles 2, 90 frames de duración Activamos todo lo que necesitamos y volvemos a hacer un render. Cuando termine vamos a desactivar y mover Ornaments a Ornaments Storage, así no nos molesta. Activamos y vinculamos Camera.001 otra vez al frame 0, cambiamos Start a 240, End a 800 y el nombre de archivo a Cycles 3. No necesitamos alfa ahora, así que seleccionamos RGB y desactivamos Transparent deshabilitamos logo, desactivamos Holdout en Indirect Only en World, guardamos y hacemos otro render. Ahora bajamos Max Samples a 8, deshabilitamos World y King's Landing y habilitamos Logo. Seleccionamos Fog y lo metemos en una nueva colección llamada Fog. La deshabilitamos, seleccionamos Sun y desactivamos Ornaments, Base y Sunrays. Activamos y vinculamos Camera.000 a Timeline, cambiamos Start a 0 en DA90 y cambiamos el nombre de salida a Render Mist 2. Ahora cambiamos el formato a PNG, seleccionamos Black and White y Quality a 100. Seleccionamos Viewport Shading y en las opciones seleccionamos Mist. Vamos a World Properties y ajustamos los parámetros del pase Mist para ver hasta la mitad de los anillos. Nos vamos a Compositor, seleccionamos todo, centramos la vista y conectamos el pase Mist a Image. Ahora vamos a Geometry Nodes, seleccionamos gen, seleccionamos todos los nodos Set Material y pulsando M los desactivamos. De esta manera el render será un poco más rápido. Vamos a Layout, seleccionamos Image Editor, activamos Solid View y hacemos otro render. Vamos a repetir este paso con cámara.001, así que la vinculamos como antes y volvemos a ajustar el pase mist. ajustamos Start a 0, entra 220, cambiamos el nombre de salida a Render Mist 1 y hacemos otro render. Ahora seleccionamos SunGen, activamos Sun Sunbase y Rays y tenemos que ajustar Mist para ver todos los objetos del logo. vamos a ajustar Start a 0 en a 211 y cambiamos el nombre a Render Mist 3. Volvemos a seleccionar, si no lo está ya, PNG, Black and White y Quality 100. Como estoy haciendo los renders con tres portátiles algo antiguos en red, puedo cambiar a ruta relativa en vez de absoluta. Vamos a modificar de nuevo Start a 110, End a 200 y volvemos a hacer un render. Ahora vamos a Preferences, add y activamos Export Adobe After Effects. Vamos a exportar nuestras cámaras en los frames en los que se vea el logo y podemos crear una luz en el centro de la escena. Seleccionamos la cámara activa y la luz y vamos a File, Export, Adobe After Effects. Personalmente prefiero desactivar Active Camera e Image Planes. Le damos como nombre Camera.001 y exportamos. Cuando termine vinculamos cámara.000 a timeline, cambiamos end 90, seleccionamos ambos objetos y volvemos a exportar cambiando el nombre a cámara.000. Desafortunadamente los creadores de Ginger HDR han desaparecido, yo conservo mi licencia desde 2014, pero sé que se puede encontrar por la red, de forma ilegal, cosa que no apruebo. Vamos a usar Extractor para separar las capas, así que creamos una nueva secuencia de Cycles 1 y lo arrastramos a la capa. Seleccionamos Combined, duplicamos la capa, seleccionamos AO y en alfa su canal rojo, AOR. Le cambiamos el modo a Multiply o mejora overlay. Añadimos el efecto curves, ajustamos la curva. Duplicamos la capa, eliminamos curves, seleccionamos la capa shadow y cambiamos de nuevo a la capa 2 el modo a multiply. Cambiamos alfa de la capa 1 a AOR. Añadimos curves. Y ajustamos un poco. Duplicamos la capa. Seleccionamos Emit. Añadimos RG Trap Cosine. Y ajustamos los parámetros. vamos a cambiar el modo de fusión a Add. Ahora arrastramos ID1 a la composición. Añadimos Extractor, seleccionamos Blue Call. En Alpha seleccionamos su canal rojo y activamos Unmount. Ahora vamos a importar la cámara, así que ejecutamos el script que guardamos antes. Y nos crea una secuencia con los objetos que contenga el script. Copiamos la cámara a nuestra secuencia y creamos una nueva luz. Cambiamos el modo de EV1 a Normal y vamos a precomponer la capa moviendo todos los atributos. Como he hecho tres renders distintos evitando los frames vacíos, voy a recortar el clip y así evitamos ese fallo. Si nos fijamos, la capa IB1 no se ve correctamente, pero lo corregimos cambiando su modo a add. Vamos a añadir la capa MIS3 a la composición, asegurándonos de colocarla en el frame correcto. La ocultamos y la colocamos justo debajo de Shine. Ahora seleccionamos las tres últimas capas, las precomponemos moviendo atributos. Cambiamos TrackMate a Loom Inverted y añadimos levels a mis para refinar nuestro mate. Nos van a faltar algunos frames, así que más tarde haré otro render con Blender. De momento creamos keyframes para animar la opacidad de mis tres. Ampliamos hasta 28 segundos la duración de la composición Ahora arrastramos Cycles 3 a la composición y lo colocamos en el frame correcto. Añadimos extractor, seleccionamos Combined y movemos la capa hasta abajo del todo. Definitivamente nos van a faltar fotogramas en ambas capas, luego haré render y actualizaremos los clips. demasiado ruido en el logo. Así que vamos a bajarle un poco la opacidad a Shadow. Creamos una nueva capa de ajuste. Y añadimos Tone Mapping. De acuerdo, he hecho render de lo que nos faltaba, incluyendo la cámara de Blender, así que recargamos los clips y los recolocamos en la composición. Ahora ya podemos modificar los keyframes de mis 3 Vamos a cambiar algunos ajustes de Shine. Animamos Face en Shimmer para dar variación. Activamos Fractal Noise y lo ajustamos. Es el momento de añadir Optical Flares, así que creamos un nuevo sólido y lo renombramos como Optical Flares y lo colocamos encima de nuestros renders. Añadimos Optical Flares al sólido, buscamos un preset similar a un sol. En Source Type seleccionamos Track Lights y podríamos seleccionar un Transparent en Render Mode, pero yo prefiero dejarlo en Black y cambiar el modo de fusión de la capa a Screen o Add. Ahora se trata de ajustar optical flares hasta que nos guste el resultado Añadimos Mist 1 encima de Optical Flares. Podríamos usar Foreground Layer. O podemos usar Keylight para quitar el color blanco. Y ahora veréis por qué. Con Foreground Layer no tenemos mucho control. Así que lo desactivamos Para poder controlar bien nuestra luz, cambiamos TrackMate a Alpha Inverted y para quitar ese destello de la luz, aumentamos apenas Input Black de Levels en Mist 1. Ahora duplicamos tanto Optical Phrase como Mist 1 y cambiamos el modo a Alpha. Buscamos el cuarto fotograma antes de que aparezca nuestra luz y creamos keyframes en Scale de 0 a 460. hacemos lo mismo al final del clip con el valor opacity vamos a crear en el clip del logo keyframes para ocultarlo. Seleccionamos Cycles 3 y la capa de ajuste de encima y precomponemos moviendo atributos. Y ahora volvemos a configurar las capas como hemos hecho con Cycles 1. Volvemos a la composición y creamos keyframes en opacity para mostrarlo. El logo sigue teniendo demasiado grano, así que vamos a añadirle un Gaussian Blur y bajamos un poco más la opacidad. Hacemos lo mismo con Cycles 2, la otra cámara, que hemos hecho con Cycles 1, ajustando todos los valores a nuestras necesidades. Ahora arrastramos Cycles 1 a una nueva composición y añadimos unos 4 segundos a la duración de la composición. Añadimos Cycles 2 y lo colocamos sobre el segundo 2 aproximadamente. Cortamos Cycles 1 y lo movemos un poco a la derecha. Y recortamos la composición. Añadimos una capa de ajuste arriba del todo y le añadimos Curves. también un levels y vamos a añadirle también un, un Mask. Como podemos ver, Unsharp Mask enfoca también el canal alfa, así que creamos keyframes para mostrarlo. creamos otra capa de ajuste, le añadimos Cures, oscurecemos bastante, ponemos la capa en modo Darken, seleccionamos Ellipse Tool, hacemos doble clic sobre él, cambiamos el modo de la máscara a Subtract, aumentamos Mask Feather, y le bajamos un poco la opacidad. Podemos añadir otra capa de ajuste más y ponerle un and Style de Vite Pilot. Tenemos que cambiar los ajustes. y nos aseguramos de poner la capa de la elipse arriba del todo. Vamos a Cycles 1, añadimos una nueva capa de ajuste y añadimos Heat Distortion. Seleccionamos en Layer Mask la capa Mist 1 y seleccionamos Effects and Masks. Duplicamos la capa y cambiamos Mask Mode a Alpha Inverted. Y ahora creamos keyframes para ocultar Heat Distortion. Copiamos ambas capas y las pegamos en Cycles 2, ajustando de nuevo todo. Importante volver a seleccionar las capas en Layer Mask. Y ahora solo queda hacer el render. Repito, no he comprobado nada, ni idea de cómo va a quedar. Algunas cosas que habría que hacer, mejorar las texturas, guardar las texturas para evitar el fallo del ruido con las animaciones, corregir la animación de las cámaras y bueno, añadir el resto de ciudades, etcétera, muchas cosas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial y a ver qué ha salido.